Pinus alepensis, pi blanc. Té, té les fulles eh, en parella. Són fulles en forma d'agulla. El, té els cons masculins eh, que surten polen. Eh, l'escorça és més blanca que la del pi pinyoner.